रहेछ रहेछ घर oh बोका हो कि भैँसीको भाँडा हो कति फुल्नु कम्तीमा पनि सत्तरी असी असी केजी भन्दा कम छैन नमस्कार म गी बिके वान युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ आज म चाहिँ लाचोकबाट अर्मला जाँदैछु अर्मला जाने मोटर बाटो बनिसकेको छ र त्यो बाटो कस्तो छ म पहिलोचोटि बाइकमा जाँदैछु र अर्मलामा चाहिँ सुनेको थिएँ टमाटर खेती र बाख्रा पालन छ त्यहाँ के कस्तो छ म तपाईँहरूलाई गएर सबै देखाउने छु हस् त भिडियो हेरेर साथ दिनुहोला हेलो हामी चाहिँ अहिले अर्मला भन्ने ठाउँमा छौँ माछापुच्छे गाउँपालिका चार नम्बर वडाको अर्मला एकदम हाइटमा रहेको छ त्यो बाटो चाहिँ हामी कस्तो बाटो उक्लेर आयौँ त्यो तपाईँहरूले देखिहाल्नुभयो ल हेर्नुहोस् यहाँ औसेलु लपक्कै छ Usul guys. Organic. क्याप्सिकम भन्ने छ नि त्यो होइन अलिअलि फलेको पनि हामी देख्न सक्छौँ तर भित्र एकदमै हिट रहेछ यो तातो ठाउँमा हुने तरकारी रहेछ यो रु रुख चाहिँ वृक्षरोपण गरेको रहेछ यो विदेशबाट ल्या ल्याएको बुट्टा रुखहरू हो यो नेपालमा चाहिँ जातै पाउँदैन यो सार्नुपर्छ एकदम महँगो छ अरे यो यसबाट खास के घाँस हुने हो कि फल फल्ने हो काठको लागि भनेपछि यो निकै नै ठुलो हुन्छ होला सायद यो रुख ए घरहरू रहेको छ दुई वर्ष भएन दुईवटा घर छ उता त्यो दुईवटा नै खाली छ र यहाँ टोटल तिनवटा घर रहेछ यो तलपट्टि यो घरमा चाहिँ दुईवटा घर त्यो घरमा त्यो घरमा नि मान्छे रहेछ जुस एकान्त ठाउँमा वरिपरि चराचुरुङ्गीको आवाज वन्यजन्तुहरू देख्ने त्यस्तो ठाउँ रुचाउनेहरूको लागि चाहिँ यो ठाउँ एकदमै बेस्ट रहेको छ यहाँबाट हिमाल पनि देख्छ अहिले बादल लागेको भएर हिमाल देखेको छैन यो हामीले देख्न सक्छौँ यहाँ सुकाएको यो कोदो हो यहीँ फलेको चाहिँ एकदमै अर्ग्यानिक राम्रो कोदो यता हामी देख्न सक्छौँ यहाँ टमाटर खेती मात्र नभएर बाख्रा पालन पनि रहेको छ यहाँ धेरै नै बाख्राहरू रहेको छ यो दाना खानेकुराहरू बाख्राको लागि खानेकुरा राख्ने भण्डार रहेछ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यी लोकल बाख्राहरू सबै यहाँ जे पाउँछ लोकल अर्ग्यानिक पाउँछ यहाँ बयर जातको बोका पनि रहेछ यता पनि रहेछ यो केको रुख हो धेरै नै उत्पादन भएको हामीले देख्न सक्छौँ यो बाख्रा चाहिँ बेग्लै किसिमको रहेको छ अरूभन्दा हामी देख्न सक्छौँ यहाँ तल पनि छ बाख्राहरू धेरै नै छ Oh yeah. Oh बोका हो कि भैँसीको बाडा हो कति ठुलो हो यो बोका देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईँहरूले यो कम्तीमा पनि सत्तरी असी असी केजी भन्दा कम छैन गर्दैन कत्रो हो यस्तो ठुलो बोको रहेको छ नि दाइ ठुलो यार त्यो त भन्दा नि गरौँ छ यार यहाँ धेरै कति वर्षको होला कति वर्षको बजे यार यो लगभग दुई वर्ष जतिको हुनसक्छ अन्दाजी मोटो पनि एकदम मोटो छ मटर खेती बाख्रा पालन तपाईँले गर्नुभयो यहाँका साउ यसो भिडियो पनि बनाऊँ न है अब प्रचार प्रसार हुन्छ वेट कति होला त्यो त हजुरलाई थाहा होला नि वेट त्यही असी प्लस होला असी प्लस भनेपछि मेरै वेट बराबरको बोका रहेछ है यो <laughs> आम्मा सुँग्नु नि खतरा सुँग्दो रहेछ कामै त्यही हो तिमीले गाडीतिर छैन गाडी चलाइएन कतिवटा जति बाख्रा छैन टोटल नब्बेवटा जति बाख्रा रहेका छन् यहाँ भित्र नि छ माउहरू माउहरू अलि भर्खर जन्मेको पाठापाठी पशुभित्र चाहिँ यता पुरै खत्रै ठाउँ रहेछ त बाख्राहरूको फाइभ स्टार होटल जस्तो रहेछ यहाँ धेरै नै लगानी रहेको हुनसक्छ यो बनाउनको लागि त्यहाँ पाठाहरू छन् त्यहाँ यसको पाठाहरू त्यहाँ रहेका छन् भने यता पनि रहेको छ यो एउटा पारै जेलले यता अर्को छ फेरि यसको चाहिँ तिनवटा रहेछ तिनवटा पारै जेलले अनि यति नै रहेछ यता पनि छन् यता पनि रहेछ यो त चाहिँ मजाको बाख्रो रहेछ यो चाहिँ ब्याउन रेडी रहेछ यो त रहेछ नि धेरै यहाँ पनि पाठाहरू च्याटाका राम्रा राम्रो पाठाहरू छन् नि अब नि यता कालो छ यता त छ यता सेतो छ उवा सुतेको रहेछ त्यो बयर जातको जस्तो छ मजाको रहेछ यहाँ पनि रहेका छन् एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ दस होइन अहिले हामी चाहिँ अर्मलाबाट लाजोकतिर फर्कँदै